सो so, ये है outfit and here are the earrings असलकम और आप सबको आई क्यू पेंटिंग स्पार्कल्स में वेलकम आज मैं आपसे मोबाइल आइलैंड का व्लॉग शेयर कर रही हूँ आई होप आपको जगह पसंद आएगी और आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे सो so, ये जगह खानपुर डैम से थोड़ा सा आगे है गंधारा होटल के पास बिकॉज़ खानपुर डैम पे हम पहले गए हुए थे तो वो डिसाइडेड कि हम मोबाली आइलैंड जाते हैं सो so, अब हम उबाली आइलैंड पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एंट्रेंस पे आपको 500 टिकट देना होता है और उसमें आप सब कुछ इंजॉय कर सकते हैं like from food to boating और बाकी सब चीज़ें सो so, ये है entrance this dog is so cute मवाली आइलैंड का रास्ता भी बहुत खूबसूरत था और इसके रास्ते में भी बहुत खूबसूरत ग्रीन पहाड़ थे वो एंट्रेंस पे यहाँ पे होटल्स हैं और इनमें इंडोर सिटिंग भी है और आउटडोर सीटिंग भी है तो चलें अब हम आपको आइलैंड के थोड़े से सीन्स दिखाते हैं और आप इन्हें इन्जॉय करें और फिर हम चलेंगे आइलैंड पे सो so, ये आइलैंड बहुत खूबसूरत लग रहा है और जब सनसेट के सीन्स होते हैं तो ये और खूबसूरत लगता है और मैं चाहती थी कि मैं इन डक्स के क्लोजअप सीन्स लूँ लेकिन मुझे मौका नहीं मिला क्योंकि मैं आगे करीब नहीं जा सकी और जब मैं गई थी तो ये इस टाइम यहाँ पर मौजूद नहीं थी सो so, अब है बोटिंग का टाइम सो so, अब आप इंजॉय करें ऐसे कुछ क्लोजअप सीन्स पानी के और बोटिंग के सो तो so, अब हमने बोटिंग कर ली है और हमने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ली थी मैंने वीडियो शॉट नहीं की बिकॉज़ अंधेरा हो गया था लेकिन अब मैं आपसे यहाँ पर क्लोज़अप सीन्स जो हैं इसके वो रिकॉर्ड कर रही हूँ एंडिंग <laughs> करने के लिए तो ये रात के सीन्स हैं होटल्स के they look so beautiful in night तो नाइट का सीन और दिन का सीन दोनों डिफरेंट हैं सो आई होप कि आपको व्लॉग बहुत पसंद आया होगा अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो इसको वीडियो को लाइक कर दें कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर आप इस तरह के न्यू ब्लॉग्स देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप तक इस तरह के नए ब्लॉग्स पहुँचते रहें थैंक यू मैं आपको नई वीडियो में